كن للمعلم صاحبا وخليلا ما للمعلم في الحياة بديلا هذا المعلم شمعة وضاءة أفنى الحياة معلما ومعيلا بين المدارس دائبا يتنقل كالنحل يلقح زهرة المحصولا صاغ الدروس بصيغة أخاذة ضاء الشموع وأشعل القنديلا أنت المعلم لم تزل متمسكاً بمكارم الأخلاق جيلا جيلا خاطبتنا بلباقة وفصاحة لا فض فوك أنت لست دخيلا حباك ربك بالثقافة والتقى وفاك حقك ما ظلمت فتيلا أنت الذي ملأ القلوب محبة وسقى السنابل من يديه نهيلا علمتنا لغة العروبة شعرها والنثر والإعراب والتأويل قم يا فتى قم يا فتى واشكر صنيع معلم لولاه أصبح عقلنا مخبولا وانثر على سمع الجلوس مناقبا هي للمعلم ما بها تأويلا سمح عفيف مستقيم فعله شمس تضيء مواطنا وعقولا ساق المعارف نحونا بلسانه كالماء في أنهاره منقولا وغزا بأنواع المعاني فكرنا لم يرم سهما أو يدق طبولا وسام فخر واعتزاز نلته لما سلكت إلى العلو سبيلا قد قام شوقي للمعلم واقفا فهل أكفيتم بالوقوف جميلا قوموا بنا نوفي المعلم حقه فالمعلم نور والحياة فصولا